ақырқысы уәбуд роббака хатта яатиякал яқин робыңа ибадат қылай бер қылай бер қылай бер саңа өлім келгенге шейін анық нәрсе қайсы анық нәрсе ақиқат өлім келгенге шейін мындай емес бүгін ибадат қылып ертең таштап қойып ертең жашауың жақсы болып кетсе таштап қойып ертең жашауың қиналып қалса таштап қойып жоқ аны қарай тұрған нәрсе емес ибадат ауалыбыз оңолау ауал бұзылау аны қарабайды ибадат өлгенге шейін бір дағы уақытты ibodatsiz o'tkazverish kerak tayaqqan endi aytyapti o'shal yerda bu bu yerda yaqin degan aniq narsa al o'lim ekanda qur'oni karimda alloh taolo bunday deydi illa ashabul ashabul yamin fi jannat yatasaalun anil mujrimin ma salakakum قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين бейіштіктер бейішке кіргенде алар бири биринен сурашат экен э баягы кылмышкер күнөөкөрлөр эмне болду аларды десе алар алла туура сурашып фи сақар деген дозоқтың бір түрі дозоқтың да бір көп түрі бар ошо сақарға силер эмне нерсе силерди салды дейт экен сақар дозокко алар эмне дейт жооп берет угуп алыңыздар дозокко түшүп калгандар эмне себептен дозокко түшкөнүнө жооп берип атышат бейиштиктер сурап атат алардан эмне себептен түштү алар эмне себептен кайсы нерсе түрткү болду дозокко түшкөнүңөргө десе калу биз намаз окубайт элек да деди туугандар э намаз окуп калайлы өлүп калабыз таксыр э намаз окуп калайлы бир уәләм нут нутаймул мискин бечараларға тамақ жедірмейді елек дейді өз өзіне жырғап жүрдік өз жеп жүрдік өз өзін құрсақ сылап эле жатып қалып е жоқ жоқ жоқ жоқ бұлар не дейді екіншісі бечараларға тамақ берген жоқпыз ошон үчүн дозоктобуз ошон үчүн дозоктобуз намаз окубаганыбыз бе бечараларга тамак жедирбегенибиз бұдан не сабақ алабыз туған біз өзүбүз дагы тегерез үй бүлөзгө айтайлы намаз окуп алайлы намаз окуп алайлы себеп дегенде бул жашоо аманат өлүм айтпай келет белгисиз ошого жетип калбайлы да анакей мына эмне деп атат мискин бейбечараларга тамак бербейт элек охо бекер сөз пайдасыз сөз ушақ сөз ошолорду сүйлөгөндөрмен бизге кошулуп сүйлөп жүрө берет бизде ал сүйлөсө ошонун сөзүн коштоп коюп билем туура эмес бирок коштоп коюп көңүл үчүн жагып атат деп ырдасак ошо ырдап коюп жүрө берет бизде бекер сөзгө малынып бекер посттордун баардыгына жашоонун баардыгын текке кетирген турбайбызбы олар сөйлегенін қоштап дейді қиямат күнді жалғанға шығарып жүрші елек тақап дейді мына хатта өлім келіп қалды анан не қыламыз енді мына мынаны ертіп намаз оқымайт элек бечараларға тамақ бербейт элек бечара тамақ бербейт элек дабдырағандармен дабдырап жүре берет элек кішкене грубыйраак айтқанда калжыңдап андан кейін кийин кыяматты жалганга чыгарып жүрө берет элек айтат эле кыямат бар өлгөн тирилген бар десе кача көрө жатады айта бересиңер жалганга чыгып жүрө берет элек хатта мынакей өлүм келип калды дейт бухари шарифте келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам لما دخل على عثمان بن مدعون وقد توفي فقال صلى الله عليه وسلم أما هو أي عثمان فقد جاءه اليقين من ربي وإني لأرجو له الخير пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам усман ибн мазун деген сахаба кирип ошол учурда бул өлүм төшөгүндө эле дүйнөдөн көз жумуп коштошкондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты бул усманга якин келди деди якин эмне экен десе өлүмдү якин деп коет анык деген сөз да мен бул үмүт кыламын дейт бул үчүн алла тааладан жакшылыкты үмүт кылам дейт алладан жакшылыкты үмүт кылам өлүм келгенге чейин ибадатыңды токтотпой робуңа ибадат кылып тура бергин мааниси муддата хаятик куллиха даима даиба өмүрүңдүн аягына чейин баарын ибадатта болгон ар дайым уландыкын деген иса пайгамбар айтат иса алейхисалам алла тағала маңа өкім берді намаз оқығанға зекет бергенге қачан шейін менде жашауым өлгенге шейін деген сөз қачанға шейін менің денемде жан барбы ошого ошоға мен намазды таштабай зекетті таштабағаныма алла тағалам бұйрық берді дейді жубайр ибн нуфейр мурсал хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады мындай деген екен أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين мага мындай алла тағаладан вахий келген жоқ байлықты топта дағы менмін деген саудагер болып ал жоқ а мага мынандай вахий келді қандай робыңа арулап таспи айт ага мактоо айтуу менен биргеликте сажда кылуучулар менен дайыма бірге бол намаз оқы ибадат қыл роббыңа өлгенге шейін а мынандай уахи келген маған дейді демек туғандар абид алланың құлы біз сіз біз қаншалық ибадатта жоғарыла тұрған болсақ альхамдулилля алла тағаланың қанша биік пайғамбарымыз ұшыншалық ибадат да пайғамбарымыз намазда тұрғанда балтырлары шешіп кетеді әлі ай күндердің бірінде айшене өзі айтты я расулалла балтыр жөндөн жөн бермейді да аябай көп тұрғандан шешейді сиз мурунку кийинки күнөөлөрдүн баары кечирилген улуу затсыз алланы сүйкүмдүсүз жараткан канча мартаба макам берген дегенде айша шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу мен деп жооп берип койгон да демек иншалла канча алла немат берсе ошончолук ибадатты күчөйтүш керек экен күчөйтүш керек экен Allah Kur'an'da Kur'an'dayken Rabbus semavati vel ardu ve ma beynehuma Asmanlardın, ciğerdin, caslamanın e, ciğerin ortasında bardığın Rab'ı Allah Subhanahu wa bardığın Rab'ı fa'budhu vastabir li ibadati. Hal ta'lamunahu samiyya? Allah'a ibadet kıl, canı oşuğa bikin bu. Turuqtu ol. Ekilenbe. Turuqtu ol. Bikin bu. Sıyğalanma, tayğalanma. Bikin bu. Ali ibadet Allah'ın ibadetine. Allah Teala'ga bilesin ne oşuğa Allah. алла тағалаға бір ұқсас жоқ та алла тағалаға ұқсасы жоқ алланың теңдесі жоқ лейса шай алла тағала бір нәрсеге де ұқсас емес бұл жерде алла субханала тағала мындай қылып бізге тәлім тарбиясын беріп жатады демек әрбір уақыттың ақысын берейлі ибадаттың үлішін берейлі туғандар түн дағы күн дағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түні күні ибадатта ибадатта бир ибадаттан бошоп экинчи ибадатка абу дауд шарифте келет айша разиалла анха энебизден суралганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амалы тууралуу эмне бир күндөрдү өзгөчөлөп коебу эле кээ бир амалдарды өзгөчөлөйбү эле пайгамбар ля андай эмес деди эмнедеки дайыма амал уланттырат эле бирөөңөр андай кыла албайсыңар деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нафилдерди дагы өмүр бою таштаган эмес умму салама ене өзі айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ауырып қалғанда да қиналып қалғанда да отырып болсын нәпіл намаздарды оқиды дейді анан пайғамбарымызға ең сүйкімді амал дайыма уланып тұрған пайғамбарымыз бір хадисте мындай деген ахаббул амал иналла адуамуха уа ин қалла алла тағалаға ең сүйкімді амал дайыма уланып тұрған азырақ болса дағы дайыма уланып тұрған беш сом или садақа қыласыз бірақ күн сайын садақа алады да бұл азамат бір айда бір жол жүз сом беріп қой ғой жоқ аз болса да қандай күн сайын күн сайын бүгін екі сағат құран оқыды болды бір жұма құран оқымайды жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ бүгін он минут эле оқыды бірақ күн сайын оқиды да иә күн сайын зикір күн сайын садақа күн сайын аз болса дағы уланып тұрған бұл амал аллаға сүйкімдірек сүйкімдірек не бұл жерде истиқамат дайыма уланып тұрсын дейді азырақ болса да мейлі ибадаттың ақиқаты аттақарруб илаллахи тағала биақса ғаятил худу ва тадаллул лаху субханаху ва тағала ибадат деп ұшын айтады ибадат эле ибадат сыйыну ле сыйыну дейбиз эмне деген ал ибадаттын мааниси алла таалага жаратуучуга өмүр берүүчүгө бейиш менен дозоктун чечимин чыгаруучуга жакындоо биздин жаратуучу кожоюнубуз баардык нерсе немат анын колунда ага жакындоо ушунун аты ибадат жакындоо кантип би акса худу деген ватадаллул өзүбүздү кор алуу өзүбүздү төкүчпейли коркууда эң жогорку мартаба менен би аксал канчалык мүмкүн болсо ошончолук төмөн пасттык тандап алла тағаладан жалдырап жалырлап қордығуызды қорқуыңызды көрсетіп мына ушуну ибада шариатта алла тағала пенделерине ибадат кылып бергени аквал амал сөздөрдү дагы амалдарды дағы қалбия бадания халия мейлі жүрекке байланышты болсын денеге байланышты болсын ауалға байланышты болсын айырмасы жоқ барлығында ибадатқа өкімдері бар ибадатта таттулық бар әркімге бере бермейді бірақ кимге берілсе аллаху акбар ал өзі эле білет, басқасынан айтып бере албайт абияда таттуулукту қандай екен ошон үчүн ибрахим адхам айткан сөзү бар да эгерде мына түнкү намазындагы рахат түнкү намазындагы ибадаттын таттуулугун билсе дейт падышалар кылычы менен мен менен согушуп ошону алмак дейт да бирок тилекке каршы әттең булар билбейт аны әттең анан билбейт оны анымдар айткан эгерде түнкү ибадат болып мен жашоону вообще жашаганды жақтырмақ эмесмин дейт түнкү ибадат болса жашаганды жактырмак эмесмин дейт көрбөйсүз ибадаттагы даам ал бөлөк ибадаттагы ал жердеги рахат бөлөк курандагы зикирдеги саждадагы рахат бөлөк имам абу ханифа рахимахулла деген ясин шарифте аят бар Bunun manisi Allah Teala erteye kıyamet günü etetken vamtazul yevme. Bugün özün çatırınlar. Ey mucrim günahkarlar, kapır. Özün çatırınlar yakalayın. Uşul ayatı kuptandan keyin bağımdat kaçayın aytıp koydu şunu. Secdede aytıp saldı. Bir ayat. Ulu adamlar bugün tün, rükünün tünü, bugünkü tün, secdenin tünü de ötkü tünü. бүгінгі түн дуаның түні деп 5-6 саат дуа менен бүгінгі түн зікірдің түні бүгінгі түн құрандың түні мұрақабаның түні депші мынандай болбосун аға ишк байланыш даамы таттуулугу берилгени эч качан үзүлбөйт анын рахаты мындай көргөн кээ бир адам кыйналып атат окшойт деп жок жок жок алар рахаттанып атат иә Э, хазіреті умар разиаллану айтқан сөзі бар ғой дүниеде үш нәрсе болмаса мен вообще жашағанды жақсы көрмейтін едім үш нәрсесі не екен десе өте ысықта күн ұзын учурда ораза кармоо экен да <laughs> субханалла халакая талим жана аллага сажда кылуу ушу үч нерсе болбосо мен вообще дүниеде жашаганды жакшы көрмөк емеспін дейді ушу үч нерсе бар екен ошон үчүн мейлі деп қойдым дейт мына ал ошо бирөөсү қайсы күн ысық болуш керек аябай анан не болуш керек кыш эмес жай болуш керек узун болуш керек ошону жакшы көрөт экен сиз биздер бизге болсо айтмак эле кыйналып атат депчи ал рахаттанып атат сага кыйналгандай көрүнүп атат окшойт эми туурабы биз азыр мына бирөө балык кармап атат азыр билбейбиз да анын рахаты кандай экенин отурап кеткен түшүнүктүбү мындай карасаң эмне болуп калган дейсиң да мына әркімдікі өзіндікі енді тура чыныгы рахат түбөлүктүү рахат а ибадатта ибадатта ошон үчүн алла таала куранда айтып койгон бидикриллахи татмаиннул кабардар деп баардык бенделерге внимание кылдыртып айтып атат эй эсиңерде болсун кабардар кулагыңарды ачып уккула бизикриллахи татмаиннул кулуб жүректің бейпілі рахаты алланың зикринде ғана басқа жерде емес деді алланы естеуде ғана алланың зикринде ғана жүректер рахаттанады жүректер тыныштанады жүректер бейпілденеді алланың зікіріне алла тағала құраны айтып жатады жүректі жаратқан айтып жатады жүрекке рахат беріп қаласа алып қоя тұрған айтып жатады қаласа кыжалатчылык беріп қоя тұрған қаласа тоқтатып қаласа іштетіп соқтырып қоя тұрған айтып жатады аллаху акбар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір жолы билал разиаллаху айтты құм я билал е билал тұр деді не деді арихна биссала намазменен бізді рахаттандырғын деді ол намазда рахат тақсыр ал машаққат емес рахат наверное рахат шоның үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан жуилат құррата айни фиссала көзімнің қарегі менің рахатым мақсатым намазда қойылған рахатым бейпінім намазға қойылған Daha bir hadis okuyun. Abu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Allah Taala periştelerge aytatkanda, "O köçelerde tegirenip gıdırıp jürgen periştelergeçe, yeltemisuna ahla zikr alar zikir eyelerini izdep jürüşet eken." Aytay, "Ma yaqulu ibadi?" Menin bendelerim ne dep açat özü de. Allah Taala periştelerinden sorasa, "Yaqulun." Allah açatken, "Yusabbihunak." Sana tasbih aytıp açat. Ve yukabbirunak. Sana takbir etacak. Ve yahmadunak. Sana hamd etacak. Ve yumeccidunak. Seni ululayacak. Demek subhanallah velhamdülillah la ilahe illallah Allahu akbar de. Zikir etacak de. Fe yekulu hal raavni. Alar beni uşun öyle makta öyle, arula öyle, ulula, ulukta öyle. Alar beni görüp koyup durur dedi. Allah perişteni. Görüp aytı atacağım. Bilet. періштелердің жоғын ұққысы келіп отыр фаякуна періштелер айтады екен лә жоқ жоқ жоқ валлахи я раб мараук аллаға саған ант алар сені көрген жоқ егер алар мені көргенде қандай болмақ көрбей ушундай зикір қылып жатшады иә көрбестен туруп ушунчалык зикир кылып атышат эгерде көргенде қандай зикир қылышмақ деп фаякулуна периштелер айтат экен охо анда бул ибадатты дагы күчөтмөк булар дагы зикирди эме кылмакты алла субханаху ва тааля андан кийин буларга узунураак хадис мен силерге мындай кылып айтып берейин кийин алар эмнени сурап атышат десе бейишти сурап атышат бейишти көрүппү жок көрсөчү охо дагы кызыгуулары пайда болмок дагы эмне десе дозоктон паана тилеп атышат дозокту көрүштү жок жок жок көргөндөчү охо дагы алар катып ана тинемедисе эй периштелерим силер күбө болгула деген да алла субханала Тааларды күбө кылып аларды мен бейишке киргизем тозоктон сактайм өзүмдүн ыраазычылыгымды берем улуу туугандар иншалла болсун албетте ахли жанна аксар ибадата минхум фи дунья бейиште да ибадат бар билип коюңуз бейиште дагы эмне бар экен ибадат бар бейиште дагы bu dünyada. Bırak bu dünyadaki ибадат tekallüfi de qo'yadi bu. bu ал жерде рахат біз мына жерде азыр кішкене дәрат алып атабыз өздік ел өзді байлап тияққа бұяққа барбай ибадат кылып а бұл милдет қатары а тияқта рахат қатары муслим шарифте келеді жабир разиаллаху риуаят пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтат фи ахли жанна мындай дейт Yulhamuna tasbih ve tahmid ve tagdis kama tulhamuna nefas. Allahu akbar. Değiştikler zikir bu ғой демалған қиын емес қой бейіште дағы зікір үшін қиын емес болады екен адам демі кірген шыққан ұшындай қылып зікір қылып жүре береді оңай ибадат пайғамбар саллаллаху алейхи Rabia bin Ka'b Aslami radıyallahu anhu Peygamber sorana sıra dedi. Dileğini sıra dedi. Al ne dedi? Es'aluka mura, murafakatak fil cennet. O Allah'ın elçisi. Men siz menen soraganım, tilegenim ele şu beyişte çok olayınçı dedi. Başka neresi soragan yok. Munanı verip koy, tikini verip koy, bundan sakla ana, buna, yok yok yok. Siz meni beyişte bir olgan uşunu sorayım dedi. ақылдылар мынандай сұраған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді мақұл бірақ саған бір қызмат мен менен чогуу бейіште бірге болгуң келсе так анда сен көп сәжда қылып сен өзіңе жардам бергін мен менен бірге болуда демек көп сәжда қылған дегені көп намаз оқыған деген сөз намаз оқыған ибадатта адам баласы альхамдулилля жүрегі дағы ақылы дағы алланын нұры менен нұрланады өңі менен өңдөлөт ошон үчүн буну сибғаталла деп коет алла тааланын өңдөөсү алладан дагы чырайлуураак өң берүүчү ким дейт бизге ибадаттын өңү чыксын тақсырлар бизге руханияттын өңү чыксын бизде тақуалықтың өңі шықсын имандың өңі шықсын кішіпейілдіктің өңі шықсын боркерліктің ынтымақтың өңі шықсын бізде алла субханала тағала мынандай деп айтып қойған ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атпайбы ассалату нурун дияун намаз бул нур ал эми сабырдуулук болсо бул аллах акбар дыя дыя деген нурдун көптүгүн айтат да мындай алла тағала айды нур деген күнді дыя деп айтқан нур менен дыя айырмасы бар тең эле жарықтықты билдирет мааниси бирок күндөгү жарықтықты дыя деп коет айдағы жарықтықты нур деп коет экөөнү салыштыра бериңиз эми экөөнүкү кандай экен эми демек намазды нұр деді намазда нұр бар түсіндіріш үшін айтып атам айдағыдай нұр сабырдылықта ушунча нұр бар күндөгүдөй нұр сабырдуулукта нур көп экен да намазга караганда сабырдуулукта нур көп экен да экөөнүн айырмасы мынакей ошон үчүн мен айтып атам буну алла куранда айдыкын болсо нур деп айткан нур күндү болсо эмне деген дыя деп айткан екотең альхамдулилля жарықтық екеуін нур ошо пайгамбарыбыз бул хадисинде айтып аткан ассалату нурун ва дияун намаз нур сабырдуулук дия эми айтылат аалымдар айтат да намаздагы да ушу сабырдуулукта намаздан дагы нур көппү ооба намаз бир өкүм бир өкүм бир өкүм сабырдуулук ушундай өкүм алланын баардык өкүмүндө керек өкүм ошон үчүн бул дыя да бул иә карасаңыз кандай деген үй бүлө менен жакшы жашаш үчүн эмне керек сабыр э тууган азамат экенсиз го орозо кармаш үчүнчү зекет бериш үчүнчү нафс бербе деп атат сабыр деген эмне кармоо деген сөз ошон үчүн талха разиаллаху анху айткан да сараңдар сараңдар бар го мал мүлікті бергісі келмейді ғой бізде деле ошондой элебиз дейді бирок биз сабыр кылабыз да дейді ошон үчүн беребиз дейт да бергибиз келбейт сабыр кылыш ошон үчүн беребиз дейт баардык өкүмдөрдө сабакка келгенге эмне керек сабыр болбосо келбейт да качанга тияга отурганга ар бир нерсеге ажыл каерде гана болсун өзгөчө туугандар бүгүнкү үй бүлөдө унутпай сабырдуулук болсо иншаалла бир ұлы адамдардың айтқаны бар екен аялы менен күйөөсү урушуп кетсе айтпасын мен жеңип қалдым мен жеңіліп қалдым мен жеңіп алдым жоқ жоқ жоқ жоқ аялы менен күйөөсү экөө тең жеңет же тең жеңилет деген екен үйдө бирөө жеңип бирөө жеңилген болбойт экен аны сиз эсиңизден чыгарып коюңуз мен жеңіп қойдым деп жүрбөңүз жоқ жеңсеңер экөөң тең жеңесиңер жеңилсеңер экөөң тең жеңилесиңер акыйкат сөз E sabır haqiqat so'z ekongorda sabr bo'lsa ekongdan jengilsin sabring yo'q bo'lsa ekongdan jengilasan ekongorda o'rtangorda kechirimlilik bo'lsa ekongdan jengasan kechirimlilik yo'q bu ekongdan cengesin. ya o'shaning uchun Ben cengdim al yo'q ekan a men jengilib qoldim anday yo'q biz Aa, biz cengdik, biz cengildik. al jag'ini unutmaylik daima cengeylanda. Çok cengeyli. Daima yapıyoruz ya bir işe çok ile gireyli. Allah Teala'nın bir işkin. Біреуге іштарды қылбайды бағымнан иншалла құдайым үзбесін алла